como a las 11 de la noche, llevo la muchacha. Y allá cuando estamos, la doctora Cabrera y la doctora Hernández me dicen que, que, es un dolor de riñón. Entonces uno, ellas comenzaron a medicarla y a ponerle un suero ahí. Al fin que cuando vieron la hora cero, nos agarran y nos hacen una disfunción y nos mandan para acá, para el hospital, cuando ya no había tiempo. La denuncia es sobre el Centro Médico Cedijaya, antes llamado Doctor Gastón, a la doctora Hernández y la doctora Cabrera, que mi cuñada la consultaba allá, y fue ayer presentando dolores de que ya estaba de parto. Y la doctora no se presentó y la enfermera lo que le dijo que era un riñón, que, que tenía malo, que le dolió un riñón. Y como a las 2 de la mañana, no la despachan aquí al, al hospital, pero ya la muchacha presentaba el útero lo tenía que salir a explotar y el niño estaba muerto. hicieron cesárea de emergencia, y el niño había nacido muerto, que lo dejaron morir allá en la clínica.